ছাতা থাকলে ya. halo papa Sau tongkole rong ewu setengah sampai telung ya, mas iki 3000 sing iki 2.500. Terlalu tengah Zero empat itu ya. Ini cek puluh. ini? Apa? Sama setengah. Nggih. Kalau nggak ada. Mereka lima ratus, mereka lima ratus. <laughs> Nah, cm entene aku oke heeh cetak karting dalam delapan ribu setengah yang nggih tak tak wonten jagung piro nek papat setengah isi telur <laughs> gede-gede malam dang milih apa le? Endang le atake lak ibur. Kelak melayu. melayu aja Pak. Ah. Iki ya. Endang milih sewu. Jenenge teng dhuwur mriku. Enten. Tomate. sewu. Iya sik <laughs> Heeh, ya,

sembarang kan ya kono. Hubungan. Kok lagi anakku ya, kan. Oh, oh. Aku mesti ra loh. Oh. Oke, kadang Loh, tetot-tetot lho teng mriko, kan? Iya, main jero lho, Mbak ya. Oh, main jero. Pinten? Pinten? Rong aku setengah pinten? rada-rada ora patek usum ki, mumpung enak. Apa ta? Blimbing. Mangga mumpung enak. Ki setengah apa hampir? Setengah. Wis wis ngene iki ya. Heeh, oh, sing bisa. Kabeh yo bete. Heh? Cek ta wis kesusu etan sana sing ngenteni menunge ya to. Ya enak. Lah iya. <laughs> Ibu-ibu can. Berarti aku duwe anu biar iki 2000. bu, setengah. Setengah ya. Oh, <laughs> Sangune lho, Nduk, aja lali. <laughs> aja lali. Yang ini dua tuh. Yang ini selamat e? ya. Tahu ada kacang, terus ada jalinya biji. Tahu kacang papat lima. Lima ribu. Terus Iko anu, anak ngarane ireng-ireng. Kambe cenil sing kerasa kuning. Heeh. Sembilan. Patang ya bu.

Sotonya Bu. Untuk memberikan informasi dalam dunia seputar sayur.